أنا أتمنى على كل مستمع أن يفكر كل يوم صباحا أنه توفي وأن أجله غدا ماذا يفعل؟ ألا يعد العدة؟ من استقامة من ترك دخل حرام من لقاء لا يرضي الله من رحلة لا ترضي الله من كسب غير مشروع يتصور حاله يموت أحد الصالحين في الشام عنده بيت كبير وله حديقة كبيرة حفر قبر نعم. كان يجلس كل خميس يتلو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا يخاطب نفسه قومي لقد أرجعناك سبحان الله تهذيب للنفس إيه إيه هذا شيخنا آه، دخل نعم التفكر بالموت جزء من الدين هذا التفكر بيعمل صدمة بيعمل مكابح السيارة لماذا صنعت في الأصل السير لماذا فيها مكبح هذا المكبح مهم جدا لسلامتها إذا أنت ماشي بمحل مكتوب ممنوع التجاوز حق الألغام بربك هل تعد هذه اللوحة حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك في اللحظة التي نفهم فيها أحكام الدين أنها ضمان لسلامتنا لا حدا لحريتنا نكون فقهاء الله يفتح عليكم يا دكتور الموت حق شيخنا يقينا لكن الإنسان أحيانا ينزع شيخنا إذا كان هنالك افتراء وإطلاق للشائعات غير الصحيحة ماذا تقول شيخنا للأشخاص الذين أطلقوا هذه الإشاعات وتعمدوا والله سيدي إذا كان يعلم أنها غير صحيحة قاسم والله وإيام بيكون اسمه من عدم التحقق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني لا يكفيني شيخ إذا أجاني رسالة من صديق أو قريب لا أنا أعد نشرها لا للناس لا أنقلها أبدا حتى أتثبت أبدا هذا شيخنا للرسائل الدينية ولا لكل الرسائل مطلقة حتى العلمي أنا قاعدة شرعية المطلق على إطلاقه المطلق لا يقيد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم خلاص نعم أما كان الخبر